под ногу. Видите, она ставила крылышком. То есть она не повела руку вниз, а вот вниз, видите, не повела. А оставила в этом положении, дала мне возможность двигаться. Но это мне не помогает, потому что здесь просто идет движение. Вот сюда. смотрите, видите момент? Момент принятия. Посмотрите внимательно. Вот момент принятия. Теперь дальше. Все. Она не идет, она оставляет вот момент. И теперь она уходит вот этого движения, заставляя меня идти по кругу. Это выглядит таким образом. Чтобы оно... Нормально. Вот оно движение. Но здесь вставляется вот оно момент. И вот теперь а дальше идем вместе. Сейчас отвел его сам первой рукой. Нет, он пошел сам, почему? Потому что видите, что происходит с ним. Прогрузили вниз уже. Посмотрите сюда со стороны. Падаешь, Вот он момент. И теперь дальше. Вова. Кинофильм. Да. <laughs> То есть посмотрите, что здесь, еще раз внимательно, пожалуйста. Здесь рука не прогружает до конца вниз. Вот сюда этого хватит. И потом вращение пошло, да? Видите? На месте я пропускаю его. И за счет того, что рука попадает в клинч, она под болевой. Игорек там металлическая. Нет, ну я притягивал. Мы с тобой это доделали, рука застревала. Ну, ну, ну. С вот да? оно, видишь? Да. В тот раз нам не показали. Нам не показали. Все вам показывали. Мы мучились. А не надо. вам все показывает. Потому что все это подготовка по разным движениям. Значит, еще раз говорю. То, что я вам показываю, это каждый раз разное движение. Вы вольны применять одно, второе, третье. Но это разные способы ведения. Абсолютно разные. Потому что ну, здесь три раза, три разных способа. Вверху сейчас вот, а а Один вариант. Вот этот был длинный вариант, когда рука ушла вниз. Теперь не торопись, делай короткий вариант с рукой застревающий. Нет, нет, смотри, вот так вот. Вот, вот оставь, да. Вот, да, вот и разворачивается в левую сторону. Да. Нет, не опускай руку. Не опускай руку. Вот. Продолжай движение. Нет. понравилось какие? Нет, надо это. Еще раз посмотрите. Получается. Все. К себе я просто была заберу, к себе прижал. Нет. Вообще не прижимал. Вообще не ну, прижимал вообще. Ты разворотил, она сама у тебя. Чем, меньше циклишься вообще. Вообще ничего не прижимал. Сейчас ты ушел. Нет, ну, он просто там смысл именно в том, совершенно верно, вот он, сам смысл именно в том, что вот он. Все то же самое. Нет, не совсем. Нет, нет, что замка, просто правильно заказывать. Да. Все. Вот и все. Да, если добавить, я могу идти, могу падать. Совершенно верно. Это вот уже, так. получается, сфильтовали технику лично, да? Ну зачем? Это волна обыкновенная. Это волна. Ну вы же ведь волну делаете, господи, ребят. Ну, там... Да, нет. Ну теперь просто вот Поймите. Просто длинное движение перешло в короткое за счет просто техники короткого Совершенно верно. Раз, раз, Совершенно верно. Ну, Дело в чем? Коротко делается. От длинного, от классического, мы потихонечку подтягиваемся к более коротким движениям. Классика нужна для того, чтобы вы поняли, что такое волна. Но ведь волна может быть и длинной, как цунами, и потом, и короткой, как внезапно что-то там, провал какой-то. Понятно, понятно. Все, давайте работаем. Вот нагруз. И вот она, видите, мне опираться не на что. Она создает иллюзию укрепления. И вот этот момент, вот. А где грузится в конце? По фазам. Ну, вот куда я расскажу? Деталь опять. Открывает руку, куда грузится. Совершенно верно. Раз, два, три, еще вот загрузка. То есть вот он сам загруз. Вот он. Когда у меня рука находится здесь, а эта рука устремляется вниз, а с одновременным разворотом ее по оси своей. То есть она вроде бы руку свою выдергивает из-под меня. Может, он для раз Ничего не волнуйся, сейчас поработаешь. <laughs> То есть, смотрите, Получается такое действие. Нет, посмотрите, пожалуйста, как получается такое действие. Раз, два, три. То есть вот это вот движение, вот он загнулся. И переходит на кончик Вот эта волна. Волна с ног на руку. Причем Посмотрите, таз уходит, конечно, точка назад, и благодаря этому рука уходит вниз. Ну давайте. Работать, ручник. Вот мы должны вот так положить, без расслабления, э, без напряжения. Посмотрите, вот оно плавно стекается. Теперь очень просто, тихо, тихо, тихо. Теперь вот здесь не надо напрягаться. Теперь нужно, не надо напрягаться, не надо напрягаться. Теперь нужно, теперь нужно по вот этой центральной линии развернуться. правильно развернуться, не туда. Только вот теперь посмотрите, видите, у него рука напрягается. А она должна просто вот их тихо, плечо пустить. Вот так. И разворачиваешь. То есть здесь очень важно, очень важно, чтобы рука зашла вот так вот. Вот она. Я очень старый и больной. Братан. И вот эта рука она так и заходит. Только так. И руки расслаблены. Вы ведете вот этим пальцем, либо вот этим пальцем. Но не вот эти места Очень часто получается так. Что вот вы. И все. А здесь получается именно, я старый больной. Я так делал, а? потом разворачивал так. Все, ты потом до этого дойдешь. Классно. Самое главное, что ты уже делаешь, ты бросаешь, нормально. Просто сам смысл, еще раз говорю, в том, что когда у вас вот эта рука заходит на противника, посмотрите, если вот так вот разбираться, вот я стою, у меня получается круг. Получается, что я просто-напросто крюк положил и развернулся. Причем крюк кладу таким образом, чтобы уже вот загрузить его. Вот. Понятно? Все, давайте.